você que está me assistindo agora e está procurando um campeonato de LoL, quer ajudar a gente, a gente está montando um campeonato agora oficial. Por enquanto oficial não, eu mandei o pedido para o Riot, eh, eu mandei um e-mail primeiro, no e-mail me responderam que com as informações que eu tinha dado seria ok, eu acho que eu tenho até aqui a foto salva no Discord, antes aqui, cadê? Aqui, ó. A informação foi salva, aqui, ó. O Riot Zet, Zet, é, Riot Zet falou que tava, que, com, com que eu consegui ser aprovado. Eu fiz o pedido lá do evento e em, acho que três dias sou respondido, certo? Então esse campeonato também é assim, deixa eu explicar pra vocês. Vocês vão se inscrever no site do, do LoL. Quando tiver aprovado, eu vou deixar na descrição, tiver aprovado pelo site da Riot oficialmente. Mas enquanto não está oficial, oficialmente pela Riot, é só nesse site. Você vai se inscrever nesse site, você e uma equipe de 5 pessoas, eu Estou pedindo ajuda a vocês, porque eu queria entregar para premiação, para o vencedor, uma, alguma coisa. Então, para galera que quiser doar, que eu queria fazer uma inscrição paga, só que eu não consegui fazer aqui, inscrição paga, e vou fazer um site com inscrição paga, tudo bonitinho, ia ter que ter um esforço, ia ter que criar um site. Tudo. Tipo, por enquanto, a inscrição é gratuita. A premiação aqui, por enquanto, é, não tem nenhuma, por enquanto. Por enquanto é só a fonte. Essa premiação vai ser a fonte de, do computador, fonte velha. Se a Riot aprovar, vai ter a, a, premiação de 3 mil e poucos de RP, provavelmente. Ryzen Triunfante, vamos ter que ver o que a Riot vai nos liberar. Se a Riot nos liberar alguma coisa, provavelmente se for fizer pela Riot, o Ryzen Triunfante vai ter. Então, gente, então peço vocês que se inscrevam no canal, me ajudem. As partidas eu pretendo é, gravar elas, narrar elas, preferência. E o, afinal, se eu conseguir, eu juro que eu vou tentar fazer uma live. Nem que eu tenha que ir pra casa de alguém, né, fazer uma live, ou pedir pra alguém lá fazer a live pelo computador, eu vai, a gente vai fazer uma live. Então, gente, o Discord tá na descrição pra você tirar as informações, mais dúvidas. Então, gente, por favor, me ajuda. Se der certo, eu posso até fazer um campeonato manipulado posso até colocar um, uma premiação pequena, eu queria colocar 50 reais de tiro no meu bolso para dessa premiação. Então, pelo menos 50 reais eu acho que vai ter nessa premiação. Se encher, pelo menos bater 16 times. Se bater 16 times, e eu sou disposto a tirar 50 reais. Então, gente, para quem quer ajudar o campeonato, tudo que for arrecadado, aqui ó, nesse site aqui, cadê? Aqui, nesse site aqui, tudo que for, for arrecadado pelo Apoia-se vai direto pro torneio e de preferência, se a galera cadastrar mensalidade, eu posso até no outro mês a mesma coisa. Então, gente, quem puder, me ajude. Vou até mudar esse nome. ajuda a trocado de processador, capaz de gerenciar torneio. Mais fácil login com o Facebook. Mais fácil. Estou entrando aqui. Beleza. Vou até renomear aqui com vocês. Pera aí, gente. Cadê? tem minha campanha. Eu quero, é? eu quero renomear é, é isso aqui. Identificação. Campanha de, de as, premiação do torneio. 70%. 70% vai para o torneio, porque 20, 30% eu vou ver se eu uso para ir, para casa de alguém, fazer live, ou para pagar alguém para ajudar a organizar o torneio, para verificar tudo, entendeu? Então 70% vai direto para o torneio, ok gente? Foi tá salvo já? Foi salvo? Salva. Então gente, se inscreve no canal, compartilhe, deixe seu like, me ajude, comente aí o que você está achando, me ajude a organizar nosso primeiro campeonato do canal, se der certo vai ter mais, vai ter vários outros, então por favor, esse nick aqui, Zubit é o meu nick do LoL, então se você quiser adicionar, pode adicionar, então fui.